Agora eu vou enluvar esse cabelo. Já tirei o shampoo no banho, passei um pouquinho da espuma que escorreu nos fios. E agora é hora de enluvar. Vou fazer primeiro assim por alto. Principalmente aqui em cima, né? Que pega mais shampoo, mais sol, mais vento. Ah, essa parte de cima do nosso cabelo que é mais exposta, ela fica mais sensível também. Precisa de um carinho maior. É Bem por alto. Agora vamos arrumar isso aqui, né? Frente separada. Eu acho que tem até demais cabelo. esse tiquinho aqui. Um pouquinho de creme. Começa a trabalhar a ponta, depois volta até em cima. Deixa eu ver se eu consigo fazer contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Essa hora de passar o creme de tratamento é a hora para você realmente trabalhar sessão por sessão daquelas que mais te dão problema. Aquela que você acha que está ressecado, ó, é mais creme, mais cabelo também, e mais nó, mais problema. Então a parte do cabelo que você está ressecada, que não define direito, que fica farofada. Então essa parte do cabelo que você vai trabalhar com mais atenção nessa hora. Pronto, sessão mais problemática, muito mais creme. Pronto. Ação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Volte. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certamente faz diferença. Faz. Dá trabalho? Dá. Essa touca aqui, ela é de PVC emborrachado. E ela foi a touca que eu achei que mais esquentou a minha cabeça na vida. Então eu tô usando ela para as hidratações também quando eu faço meditação porque eu acho que ela esquenta muito bem. Só que ela tem esse problema, não? Né? Do tamanho de uma touca normal. Pera aí. Já volto para finalizar.